ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਫੇਸ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚੇਂਜ ਗੋਰੀਏ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੋ ਰਾਹਤ ਕਰ ਲੈ ਰੇਂਜ ਗੋਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਸਟ ਰੇਂਜ ਗੋਰੀਏ